Hola de nuevo, ¿qué tal? Vamos a ver ya las últimas técnicas de creatividad, unas técnicas que podríamos englobar bajo un principio general denominado buscar nuevas combinaciones. Está claro que la capacidad de combinar nuevos enfoques, ideas, de asociar, de, conectar lo que aparentemente no está conectado, es algo muy poderoso y puede conducir a resultados muy creativos. De alguna forma, las técnicas que vamos a ver se basan en obligarnos a realizar estas conexiones, en conectar lo conocido con lo desconocido, en realizar asociaciones que no se nos ocurren de forma natural, para obtener nuevas ideas y esos resultados creativos. De hecho, muchos de los productos que consideramos muy innovadores, creativos, incluso rompedores, también obras creativas, en el mundo del arte, por ejemplo, surgen en realidad de la combinación de cosas que ya existían. Pero el resultado es sí es creativo, aporta algo, es una novedad. Por ejemplo, Henry Ford, que inventó la cadena de montaje en serie para fabricar vehículos, un gran innovador, siempre dijo que él no había inventado nada, que solo había combinado ideas de los demás, cosas que ya existían. Y sin embargo, provocó una revolución en la industria. Bueno, pues la primera técnica que vamos a ver está inspirada en un gran genio creativo como Leonardo da Vinci. Se han descubierto en sus cuadernos, multitud de ellos, que tiene gran cantidad de figuras que se han denominado figuras grotescas, que son variaciones y combinaciones de diferentes motivos. Por ejemplo, cabezas humanas, cuerpos de animales. Él dibujaba una cabeza humana y a continuación dibujaba lo mismo, pero con la barbilla muy exagerada, luego con la nariz pequeña, luego con una frente muy grande. Hacía variaciones, con resultados grotescos, de ahí el nombre. ¿Para qué le servía esto? Bueno, pues quizá le ayudaba a realizar luego sus obras pictóricas, sus retratos. De hecho, uno de los retratos más famosos, el de la Mona Lisa, está rodeado de grandes misterios. Por ejemplo, ¿quién era esta mujer? Se sabe que en aquella época los retratos se hacían normalmente por encargo de gente rica o poderosa y se sabía de quién era normalmente. Y se sabe hoy en día de quién era. Bueno, pues este retrato no se sabe quién es esa mujer a ciencia cierta y muchos opinan que esta mujer no existió, que es la combinación de características del rostro de diferentes personas, incluso del propio Leonardo da Vinci. Bueno, pues esto ha inspirado una técnica que se denomina técnica da Vinci o morfológica. Es una técnica muy interesante para atacar, para tratar problemas que tienen múltiples dimensiones, que tienen muchos puntos de vista, muchos factores que influyen, muchas características. Y también es muy interesante para desarrollar nuevos productos productos que tienen diferentes características, vamos a ver que podemos variar muchas de esas características y vamos a buscar diferentes combinaciones. Cada combinación que obtengamos, pues la vamos a analizar. Se pueden usar otras técnicas para llegar al final a una solución, a un producto nuevo concreto. Bueno, esta técnica es muy sencilla de hacer. Se basa en una tabla, una tabla que tiene arriba, en la parte de arriba, donde estaría el título, el problema, el enunciado del problema, o el producto que queremos desarrollar o la situación que estamos considerando. Luego en cada columna vamos a poner diferentes características, diferentes factores, diferentes aspectos que influyen en el problema o que tiene ese producto o que tiene esa situación. Por ejemplo, un smartphone que queramos desarrollar, un nuevo teléfono móvil, una característica es el tamaño de la pantalla, otro el teclado, otro mm, el peso, diferentes características, diferentes dimensiones, aspectos. Puede ser un problema y podemos poner los diferentes aspectos que influyen. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, eso en cada columna. Y luego en cada fila vamos a pensar variaciones de esa característica, todas las que se nos ocurran. Podemos recurrir a otras técnicas de creatividad como 5W1H o el brainstorming, la tormenta de ideas, para encontrar todas esas variaciones de esas características. Es una técnica muy poderosa porque una simple tabla que tenga 10 filas y 10 columnas, es decir, 10 características con 10 variaciones de cada una, da lugar a 10.000 millones de combinaciones diferentes. Vamos a ver ejemplos. Esto puede ser un ejemplo de un nuevo producto, una cesta para la ropa sucia. Y esto es un caso real de una empresa que desarrolló un producto nuevo muy exitoso. ¿Qué características, en qué dimensiones se puede desmenuzar o desgranar, dividir un producto de este tipo? Bueno, pues el material del que está hecho, la forma que tiene, el acabado, dónde se coloca, esas son las diferentes características, una columna para cada una de ellas. Y luego, en las diferentes filas, vamos a buscar variaciones de cada una de esas características. ¿De qué material puede estar hecho un cesto para la ropa sucia? De madera, metálico, de plástico, etcétera. ¿Dónde se puede colocar? En el suelo, encima de la mesa, al lado de la cama, colgado del techo, de la puerta, etcétera. Bueno, pues una empresa que buscaba un nuevo producto de este tipo realizó esta tabla y una vez plasmadas todas las posibilidades, se trata de ir conectando diferentes variaciones de diferentes características. Esto que está en rojo en la diapositiva sería un cesto para la ropa sucia que, está hecho de una malla. O sea, el material es una malla. La forma es cilíndrica. Está pintado, está hecho de plástico con un motivo pintado y pensado para colocar en la puerta. Bueno, pues este ejemplo concreto dio lugar a un producto que se vendió muy bien, que era una, cesta con la forma de una canasta de baloncesto y solucionó un problema terrible y es que los niños no había manera de que echasen la ropa sucia a la cesta. De esta forma la lanzaban a la cesta de baloncesto, en este caso, a la canasta, y tuvo mucho éxito. Vamos a ver otro ejemplo, también real. En una pequeña población en Estados Unidos querían desarrollar un sistema para alertar a la población en caso de catástrofe. Se puede hacer una tabla como esta. ¿Cuál es nuestro problema? Avisar a la población en caso de catástrofe. ¿Qué dimensiones tiene este problema? Bueno, pues primero podemos pensar dónde está la gente que queremos avisar. Puede estar en casa, en el autobús, en el hospital, en el colegio. ¿Cómo queremos llamar su atención? Pues con una campana, mandándoles un correo electrónico, por los medios de comunicación, una sirena. ¿Cómo transmitimos el mensaje que les queremos dar? Pues por el teléfono nuevamente, a través de un anuncio, algo similar. Una, bueno, han desglosado lo que sería avisar de lo que sería transmitir el mensaje. Y luego está qué reacción esperamos de ellos, que no hagan nada, que se queden donde están, que salgan corriendo, que vayan a avisar a los demás, bueno, pues tenemos muchísimas posibilidades y ahora se trata de explorar diferentes combinaciones. Una, en este caso, a la que llegaron es esta. Queremos avisar a la gente esté donde esté. Les queremos avisar con una campana, que siempre llama la atención, y el mensaje le vamos a transmitir por teléfono, que es una forma eficiente de hacerlo. ¿Qué reacción esperamos de ellos? Nada, simplemente informarles de lo que está pasando. Bueno, pues con esta combinación llegaron a una idea interesante, que es Llegaron a un acuerdo con la compañía telefónica local y cuando querían avisar a la población sonaban todos los teléfonos de la ciudad a la vez con un mensaje grabado. Un ejemplo de cómo se puede aplicar esta técnica. Vamos a ver el último ejemplo que es algo interesante para, nosotros, para los profesores de este curso, ya que pues, en las asignaturas que tenemos habitualmente pedimos a nuestros alumnos, a los estudiantes, que hagan presentaciones en público, una presentación oral. Bueno, pues las presentaciones normalmente son siempre iguales, a veces aburridas, y algo que siempre nos ha interesado es cómo se puede hacer una presentación de forma diferente, pero eficaz. Bueno, pues esta técnica nos puede ayudar. Yo puedo plantear todas las posibilidades de los diferentes aspectos que influyen en una presentación, por ejemplo, quién la da, qué ropa me pongo, quién es el público, a qué hora la hago, cuánto debe durar, qué estructura tiene, y buscar diferentes variaciones para cada uno de estos aspectos. ¿Quién, hace una presentación? Dices, no, pues el estudiante, ¿no? o el profesor. Bueno, se puede hacer por una persona, se puede hacer entre varios, la puede hacer un robot, se puede hacer por videoconferencia, online, o puede que no lo presente nadie, unas diapositivas de PowerPoint que vayan pasando automáticamente con una música de fondo. Bueno, pues todas estas variaciones las ponemos en una tabla y empezamos a buscar combinaciones y podemos llegar a una combinación que digamos, ah, esto puede ser una presentación original y diferente, interesante. Bueno, dije al principio que muchas obras creativas, muchos productos que consideramos creativos, son en el fondo la combinación las variaciones y combinaciones nuevas de algo que ya existía. Bueno, si tienes tiempo, te recomiendo ver una serie de vídeos, son cuatro vídeos cortos, cuatro documentales, producidos por el estadounidense Kirby Ferguson y que llevan por título Todo es un remix, o sea, todo es una combinación. Él nos hace ver que canciones muy famosas, películas muy taquilleras como Star Wars, son en realidad la combinación de ideas preexistentes, pero que han resultado en algo realmente creativo, muy interesante, pero que se basa en lo que los demás habían hecho previamente, que es una faceta de la creatividad muy utilizada y muy interesante y que da lugar a cosas interesantes. Tienes ahí el enlace abajo, que no es nada más que es pinchar y puedes ver estos vídeos que son muy interesantes. Vamos a ver a continuación otra técnica relacionada con esta idea de buscar nuevas combinaciones. Verás que es una tontería y es muy sencillo, parece hasta de sentido común, pero puede ayudar muchísimo a desbloquear un proceso creativo. Es la técnica de las palabras aleatorias. Cuando estés intentando buscar ideas, buscar soluciones para un problema, analizar algo, puede ser muy interesante simplemente ver una lista de palabras y, escoger una al azar abrir un diccionario por una página al azar y coger una palabra. O incluso utilizar listas como esta que puedes ver en la pantalla, que tienes disponible también en el material del curso y que es una simple colección de palabras elegidas al azar. Hay más de mil palabras. Bueno, pues consiste en eso, empezar a ver palabras aleatorias. Calzador, árbol, amistad. Eso nos puede inspirar nuevas soluciones y desbloquear totalmente un proceso creativo. Una técnica relacionada con la anterior puede ser la de dos listas de palabras aleatorias, como esto que puedes ver aquí. La idea es la misma, tenemos dos listas de palabras elegidas al azar y las combinamos dos a dos. Esto puede ser muy interesante para desarrollar un nuevo producto. En este ejemplo vemos, hemos conectado dos palabras, aparentemente no conectadas o sin relación, como gafas de sol y ventana. Esto le dio la idea a alguien de un producto novedoso que se ha empezado a vender hace poco, que son las ventanas para las casas que se oscurecen automáticamente cuando hace sol. También hemos conectado bronceador con insecto. Esto también le dio la idea a alguien de un producto novedoso, una crema bronceadora que incluía un repelente para mosquitos. Esto es muy interesante para desarrollar nuevos productos. Y la última técnica que vamos a ver, relacionada también con esta idea de buscar nuevas combinaciones, que es un poco más elaborada, es la técnica de relaciones forzadas. En este caso, se supone que estamos buscando soluciones para un problema. En este ejemplo hemos planteado el problema de desarrollar una nueva cremallera, mejorar las cremalleras ya existentes. Lo que tenemos que hacer es buscar palabras relacionadas con el problema. Palabras relacionadas con mejorar la cremallera. Y entonces vemos que una cremallera tiene dientes, tiene una cadena, une dos piezas de tela normalmente, los botones también están relacionados con la idea de cremallera, tiene una pieza para cerrar, que movemos, palabras relacionadas con el problema. Y el siguiente paso es escoger una palabra al azar, ciruela. ¿Qué relación puede tener una ciruela con una cremallera? Bueno, pues eso es lo interesante, el conectar lo conocido con lo desconocido y conectar cosas que aparentemente no tienen relación, a ver qué sale. Bueno, pues ya tenemos nuestra palabra aleatoria. El siguiente paso es buscar palabras relacionadas con ella. Ciruela me trae a la mente pues pepita, hueso, pulpa, líquido, amargo, dulce, piel. Bueno, pues ahora se trata de conectar esos dos grupos de palabras. A alguien se le ocurrió que diente y crecimiento podía dar lugar a cremalleras inflables. Una idea interesante, conviene explorar. Otra posibilidad es conectar la pieza para cerrar de la cremallera con líquido. Bueno, pues existe un producto novedoso que es una cremallera que incorpora un líquido en su interior y que es totalmente estanca. Una innovación. Esta es la técnica de relaciones forzadas. Para acabar con esta parte, si tienes tiempo, te recomiendo ver otro vídeo, que también es muy corto, como el anterior que te, comenté, que en este caso es de Ismael Pantaleón, un consultor de la Fundación Neuronilla, que se trata que trata de, de, fomentar, de desarrollar la creatividad en las empresas. Y este es un vídeo muy curioso, porque a él le ha planteado un problema creativo. Necesita ideas para un nuevo restaurante. Escoge dos palabras al azar, zapato y puntas. Y es increíble la cantidad de ideas en muy poco tiempo que obtiene a partir de estas dos palabras aleatoria, buscando nuevas combinaciones.